العظيم لا لا هاي بس اللي يتحركون يا اخي عليه شهر شكون راحوا على الدير كلهم انشقوا؟ يعني هذول بدالهم؟ كل الكرام في والعسل طلعوها أهل الدير جابوا عليهم دبابات الله أكبر الله أكبر عليهم الله أكبر لسه لسه النوم شوف شوف شوف شوف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله ما تخوفون كلبي والله والله ما تخوفون قنداق والله لا يسقط بالكلاش